Olá, sou a Lara, sou investigadora em Cosmologia no Instituto de Astrofísica e Ciências de Espaço e trabalho, entre outras coisas, para ajudar a desvendar os mistérios do início da vida do Universo. A investigação em astronomia surgiu de um modo muito natural para mim. Eu sempre gostei de desafios, de jogos lógicos, de puzzles, de resolver problemas. E no fundo é isso que um investigador faz. Para além disso, sempre tive muita curiosidade acerca de tudo. Sempre quis compreender e explicar o mundo que me rodeia e, por isso, sempre gostei muito de física. E, portanto, a cosmologia, que está precisamente na interface entre a astronomia e a física fundamental, foi a escolha certa para mim. Eu comecei por tirar a licenciatura em astronomia na Universidade de Porto, que era a única que havia no país, e foi lá que adquiri as bases não só da astronomia, mas também da física e da matemática. E ao longo do curso, meu gosto pela física só se adensou. Por isso, decidi ter um mestrado em física teórica, em campos quânticos e forças fundamentais, e continuar para doutoramento também na área da física, mas mantive sempre a ligação à astronomia através da cosmologia e tive sempre uma ligação ao lado observacional. Mais do que qualquer evento, livro, filme, eh, o que determinou o meu gosto pela astronomia foi a minha própria personalidade e o meu gosto. E é precisamente esta característica que eu acho que qualquer investigador em astronomia tem de ter curiosidade, muito trabalho e gostar de física. E quanto a esta última, tem mesmo de ser.